Padre Signore faccia di me secondo la tua parola Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù prega per noi Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi Signore le tua grazia nei nostri cuori, tu che per l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione, per la sua passione e croce, donaci di giungere alla resurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio che segna, custodia, illumina, costruisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà L'eterno riposo della loro Signore, splende la luce perpetua, riposo in pace. Riprendiamo piano piano il cammino, adesso cerchiamo almeno questi 500 metri farli un pochino con serenità, parte la croce davanti, noi facciamo sempre il possibile, cerchiamo di non arrivare in paesi disordinati. Poi vi invito per favore a pregare perché sono tante le persone che mi hanno chiesto preghiere questi giorni per casi veramente seri e non è il caso di fare altro, state tranquilli, senza correre, senza eh, agitarsi preghiamo e offriamo questo sacrificio per questa gente che sta male e vede che tutto ritorna un po' nella serenità.

Thank you.